اربع الصباح وما جاوبش ياك ما مات ياك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالو غتصايب باطو مشاو باتو هاي ماما ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا ما تخافيش يا اربع الصباح وما جاوبش ياك ما مات ياك ما تداوب سنيت بلادي حيت قالو غتصايب